Hola, cuarentenials y cincuentenials, aquí Sebastián reportándose desde China. Hoy empieza mi periplo hacia la vacunación. Me voy a vacunar contra el COVID-19. Esta semana han empezado a vacunar en toda China y cada ciudad, cada pueblito, cada comunidad está haciendo su propia, su propia campaña de vacunación. Mi mujer ya me ha inscripto a través de la aplicación del móvil para poder tener derecho a vacunarme hoy. Están vacunando a todos los ciudadanos de entre 18 y 60 años. A todas las personas en realidad, porque yo no soy ciudadano y también me vacunarán. O por lo menos eso espero. Así que a partir de este momento les voy a mostrar todo el proceso de cómo están vacunando aquí en China. ¿Ok? Este es el canal 50 Plus, porque a nuestra edad también podemos. Sí, señores, les cuento todo después de la intro. 在下面吗？在上面嘛。我没看到啊。看到，在这里啊，那阿木后面前面一点点是吧？是啊，这里附近啊，这不远嘛。Nos pasamos, n o s m o 走地上去。

好，戴了 mascara。你好，你好，你好，妈呀，我我今天我没来，因为现在堵了点。 一个老子，一根空塔，这个是，们是我们在那个，没有没有一直在那个 Vamos al siguiente paso. Vamos a hacer. ¿Qué? Mamá, do another day of the school. Yeah. Me mandaron a esperar un poquito porque tenía un poco de presión alta. Se ve que el viaje y los nervios... Bueno, el viaje, son dos kilómetros de mi casa. Y los nervios me hicieron... Me dieron un poquito de presión alta. Un poquito, ¿eh? Nada, casi nada. Pero dice que tiene que estar totalmente normal para poder vacunarte. Yeah, Axel. segunda y tentativa。平时没有什么，没有什么可能也是现在上了年纪，血压稍微高一点。换上，换上。顶多了呀！这么瘦的人也会高血压？点，点，羊毛羊毛。我今天的六，前天，在前天。

奶茶。这个老板，他觉得他们先结。最近几？可以。所以这这个是界限。好，可以打了，可以打了。好。好。ahora está bien. diez minutos al final esperamos nada más. Ahora el problema burocrático, que como solo tengo pasaporte, no saben cómo hacerlo. I said. Like this. What we do now? Tap up to the vaccine, yeah? For the virus, yeah? For the virus go away. Yeah? This way we show to soil in Spain. Also, this also. This can in the air around. Yeah? No, no, no, no, no. no, no, no. ¿Eh? ¿Por qué? I need three. How I do? Can you pay for this? Nada, solo para chino. show the marriage certificate, Nada, no se puede. Cuando se termine de vacunar los chinos, nos, vacunarán a nosotros. Cue,